Moien Här Helminger, dëse Weekend ass de sechsten Printemps des Poètes zu Lëtzebuerg. Wéi ass et dozou komm? Dat gëtt et jo elo eben, wéi Der sot, déi puer Joer eréischt, oder schonn, wéi een et hëlt. A Frankräich gëtt et et scho méi laang. Et war eng Initiativ vum Jack Lang a Frankräich an do haten Leit hei d'Idee, dat och op Lëtzebuerg ze iwwerdroen, awer e bëssen an engem anere Konzept. Dat heescht, am Frankräich ass et de Printemps des poètes, also d'Idee kënnt vun do, awer dat ass ausschliisslech franséisch. A mär, well mär hei jo méisproocheg sinn, souwisou, hu mär vun Ufank u gesot, mär maachen dat international a mär invitéiere Poeten aus alle méigleche Länner a mer maachen doraus en internationale Festival. An huet dat e Succès? Also wéi wéi kënnen d'Poeten sech umellen? Sicht Dir déi oder gëtt et en Appell gemaach? Wéi wéi komme se hei op Lëtzebuerg schlussendlech? Et ass esou, datt mir e Comité hunn, deen dee leschtlech decidéiert, wee kënnt. An dat geet dann esou, datt natierlech déi Leit, déi am. Am Comité sinn, also ech perséinlech zum Beispill, kennen eng ganz Rei Schrëftsteller, Dichter an der ganzer Welt quasi, wou een dann perséinlech Kontakter huet, wou ee fënnt, dass déi derwäert sinn, dass se heihinner kommen. Awer et kommen och Proposen, well mer schaffe mat den Ambassaden zesummen, et kommen och Proposen vun den Ambassaden vun deene verschidde Länner, déi hei vertruede sinn. An da gëtt, dat sinn hei an do wierklech ganz vill Leit, déi dann a Fro kommen, an da muss mer jee no Finanzen, Organisatioun a sou weider kucken, wéi vill Leit mer kënnen huelen. An da gëtt e Choix getraff. A wien ee Joer net ka kommen aus där oder där Ursaach, dee ka jo dat Joer duerno da kommen. Woubäi mer natierlech oppassen, datt mer gewëss Themen anhalen oder Gruppéierungen hunn, déi wierklech international da sinn, datt sech elo net widderhëlt, datt et ass all Kéiers nëmmen aus engem Land normalerweis een do, datt mer wierklech eng flott Mëschung hu vun allméigleche Sproochen a Poeten. A wat ass dëst Joer als Thema ugesot? Dëst Joer ass en Thema iwwerholl vum Franséischen, well dat war fir eis och einfach reng technesch wéinst de Plakaten. An dat ass e ganz allgemeng en Thema meeschtens, an dëst Joer och, dat ass les voix du poème. A mär haten do d'Idee einfach voix och ze huelen am Wuertwiertlechen, also. D'Stëmm an och d'Poésie sonore. Gëschter Owend an der Kulturfabrik, wou mer d'Ouverture haten zum Beispill, hu mer ugefaange mat engem Duo, Duo Pasang. Déi maachen esou Poésie sonore mat Vocalisen, ganz verréckt Saachen, déi zum Deel an de Gesang, an d'Musek iwwerginn, awer och Text. A schwéierpunktméisseg sinn nach esou Leit do, mer schaffe jo och mat Museker ëmmer zesummen, datt een esou liicht Schwéierpunkter ëmmer setzt, woubäi et awer fräi bleift. D'Thema jo awer ganz vast ass. An dann d'Plaz vun der Poesie zu Lëtzebuerg, wéi, wat mengt Der, huet déi eng Plaz, déi grouss genuch ass oder kéint do nach méi gemaach ginn? Jo, als Dichter soen ech jo natierlech, et ass net genuch, mee si ass zu Lëtzebuerg net vill anescht wéi soss anzwousch, géif ech mengen, dass et ass ëmmer. eng Saach vun enger Minoritéit, trotz allem, dat muss een einfach esou soen. Mär probéieren et awer och ze populariséieren doduerch, datt mer an d'Schoule ginn. Mer hu jo och ëmmer Dichter, déi an d'Schoule ginn. Mir maachen e Concours fir an de Lycéeën fir d'Schüler an den Owend zum Beispill a gëschter Owend och liesen och Schüler aus verschidde Lycéeën, déi priméiert goufe bei deem Concours, sou dass mer awer, och wann et, wéi mer soen, eng Minoritéit ass, net verzweifeln. Et ass awer Nowuess do an et sinn och jonk Leit, déi sech wierklech interesséieren. A mer hoffen natierlech, dass et och iwwert dee Wee sech weider verbreet natierlech. Villmools Merci, Här Hellminger.